Mm-hmm. Телеграмм, закрой глаза скорее. Тут уходите одна и стучится в двери. Ты дерево, кричит ночная птица, Мужик пробросит дом, ты мало не спит.